जुन हिजो जो त्यो भन्नुभएको थियो त्यो कुन न्युज च्यानललाई हो त्यो चाहिँ एडिट गरेर खालि मार्छु काट्छु मात्रै भन्छ भनेर एडिट गरेर लास्टमा त्यो राखिदिएको छ भने त्यो त उसलाई उज्जवलै टचर आएको कुरो हो एकदम राम्रो थियो कुनै यसमा शङ्कै छैन सबै दाजुभाइ मिल्ने होइन सबै भनौँ न फ्यामिली नै सबै मिलेर बस्ने हो त्यस्तो केही छैन पाउने दुई जति बजे थियो होला यहाँ यहाँ आउँदाखेरि सबै अब रुवा बसी भइसकेको थियो अब पछि अब न्युजहरू आए मैले अझै यसले फेक न्युज बनाउँछ भने मैले कान्तिपुर त्यो रोके पनि थिएँ मिडिया भाइहरूले भने भएर थाहा भयो अब त्यस्तै गरेर आएर यहाँ हिजो ल्याएको थियो दुई तिनवटा मिडियाले अब त्यो मैले त राम्रै प्रस्ताव राखेँ यो प्रस्ताव चाहिँ आएन अरू अरू नै उनीहरूको हाइलाइट गर्नलाई विभिन्न चाहिँ उ गरेर देखायो भन्ने कुरा आयो छैन यस्तो आजसम्म यो टोलभरिमा त्यस्तो रेकर्डिङ काहीँ छैन दाइ भाइ यो घरमा यो घरमै झगडा भनेको आसम छैन नमस्ते उज्जवलको दाई कि हजुर हजुर म उज्जवलको दाई घटना चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनु तपाईँले साढे एक साढे एक भएको थियो होला हजुर पहिला उज्जवलजीको बिहेभियर कस्तो थियो तपाईँले पहिल्यै चिन्नुभएको दाई भनेपछि एकदम राम्रो थियो कुनै यसमा शङ्कै छैन सबै दाजुभाइ मिल्ने होइन सबै भनौँ न फ्यामिली नै सबै मिलेर बस्ने हो त्यस्तो केही छैन यो किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँलाई अघि पनि भन् बुवाले भनिसक्नुभयो उहाँको छोडिसकेको काममा पनि प्रेसर दिएर उहाँको मेन्टली टर्चर भएर हो कि हजुर अँ त्यस्तै नै लाग्यो मलाई नत्र खोइ घर आइसिफ्यो अब त्यस्तो खासै केही छैन अब सबैले त्यही भनेको छन् होइन मलाई पनि त्यही त्यही जस्तो लाग्यो जस्तो मिडियामा चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुराहरू आइरहेछ यसमा के भन्नु छ जस्तो मिडियाहरूमा होइन उज्जवलजीको अथवा उहाँको घरको बुवाको बारेमा के के कुरा आइरहेको यसमा के भनिदिनुहुन्छ हजुर त्यस्तो त्यो नचाहिने कुराहरू चाहिँ नि होइन न न अब नदेखाइदिनु होला भन्न चाहन्छु नमस्ते नमस्ते हजुर उज्जवलजीको को बोल्नुभयो म उज्जवलजीको मामा हजुर जस्तो अहिले चाहिँ अघि हामी अफिसमा कुरा पनि गरेका थियौँ होइन अनि एकातिर पारिवारिक पीडा उहाँलाई छँदैछ त्यसमाथि अरे मिडियाले विभिन्न चरित्र हत्या गर्ने टाइपको कुराहरू आइरहेको छ भन्नुभयो होइन यसमा के भन्नुहुन्छ हिजो यो जुन मिडियाले एउटा भिडियो दिएको थियो त्यो एकदमै गलत जस्तै मेरो भिजनले भन्नुभएको थियो कि उसलाई उज्जललाई अफिसबाट बारम्बार टचर आइरहन्छ होइन त्यो सुधो भन्नुभएको त्यो कुरै अगाडिको कुरा काटेर पछाडिको खुकुरी बोक्ने यता बोक्ने मलाई मार्छु ऊ काट्छु मात्रै भन्ने आदि न्युज दिएर जस्तै फेक न्युज बनाएको बनाएर पुरा एडिटिङ पुरा एडिटिङ गर्नुभएको छ उहाँले अगाडि कुरा एडिटिङ गरेर पछाडि मात्रै कुरा राखिदिनु भएको छ तथ्य के हो त्यो राम्रोसँग बुझेर जुन यो हिजो प्रसन्न भएको थियो त्यो त्यो न्युजलाई चाहिँ पुरा कारवाही हुनुपर्छ भन्दै म यति कुरा राख्छु नेपालजी चाहिँ एकजना चर्चित सङ्गीतकार अथवा कम्पोजर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले तपाईँले भनिसक्नुभयो जस्तो साइली गीत भयो त्यस्तै होइन चलेको छक्का पन्जा भयो त्यसपछि निरा जहिले रिसाउने जस्तोमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होइन यो घटना कसरी उहाँले त भनि त सक्नुभयो तपाईँले होइन कतै उहाँले यति पपुलर मान्छेले कसरी यस्तो गल्ती गर्नुभयो जस्तो लाग्छ अनि यो उसले यो कुनै हालत पनि उसले गरेको होइन सपोज उहाँ भ्याजे भन्नुभयो मेरो भ्याजे भन्नुभयो उहाँले अफिसबाट बाह्र उहाँले जब छोडेपछि त्यो अफिसलाई जब गर्छु भन्ने छैन हजुर त्यो जुन छोडिसके अफिसबाट उहाँले बाह्रमा टचर आउने म त काट्छु मार्छु यस्तो धम्की आउँथ्यो भनेर भनेर भन्नुभएको छ भिनाजुले अनि त्यस्तो जुन हिजो भिनाजु त्यो भन्नुभएको थियो त्यो कुन न्युज च्यानललाई हो त्यो चाहिँ एडिट गरेर खालि मार्छु काट्छु मात्रै भन्छ भनेर एडिट गरेर लास्टमा त्यो राखिदिएछ भने त्यो त उसलाई उजलै टर्चर आएको कुरो हो जुन पहिला काम गरे अफिसबाट अब त्यो को व्यक्ति हो के हो त्यसलाई छानबिन गरिपाउँ पाउँ हामीले उजो त त्यस्तो मान्छे कुनै हाल्दा पनि हेर्नु ऊ एकदम मिजासिलो स्वभाव यिनीहरू दाजुभाइ पनि राम्रो छन् जस्तो भाइहरू दाजुभाइहरू छैन यस्तो आजसम्म यो टोलभरिमा त्यस्तो रेकर्डिङ काहीँ छैन दाइ भाइ यो घरमा यो घरमै झगडा भनेको आसम छैन यो वज्रपात हुँदा विश्वास पनि लागेन होला सुरु विश्वास त कसरी लाग्छ अझै मैले म त भनेर फोन गरेर ल्याएँ दसमा भन्छ अब यो के के कुरा गर्छ बाउलाई के भयो भनेर मैले अझै गाली पनि गरेँ मैले गाली पनि गरेँ म त अफिसमा थिएँ अनि होइन दाइ यहाँ यसो त भएपछि छिटाउनु छिटाउनु पऱ्यो भने अनि म डरेर आएँ म आउँदाखेरि लगभग पाउने दुई जति बजे थियो होला यहाँ यहाँ आउँदाखेरि सबै अब रुवा बसी भइसकेको थियो अब पछि अब न्युजहरू आएँ मैले अझै यस्तै फेक न्युज बनाउँछ भने मैले कान्तिपुर त रोके पनि थिएँ अर्को अर्को न्युज च्यानल माथि गइसकेको रहेछ त्यो न्युज च्यानलले जुन त्यो कुन च्यानल नयाँ च्यानल हो के अरे त्यसलाई चाहिँ कारवाही हुनै पऱ्यो अवश्य पनि नमस्ते नमस्ते दाई शुभ नाम सञ्जीव महत सञ्जीव महतमा चाहिँ हाम्रो उज्जवलजी र प्रज्वलजीको ब्रदर ब्रदर हजुर जस्तो पहिला चाहिँ तपाईँले उहाँको दाजुभाइ खलक भएपछि थाहा भइहाल्छ होइन उहाँहरूको बिहार कस्तो थियो दाजुभाइमा कस्तो मनमुटापहरू कहिले थिएन यस्तो दाइ अब म बिहान निस्किन्थेँ अब बेलुका मात्र आउने उ दाईलाई पनि थाहा छ अब खासै म दाईहरूसँग बोल्थिनँ मतलब ए त्यस्तो नेचर त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन हजुर यतिखेर हामी ललितपुर अन्तर्गत आएका छौँ जेठाजुले बुहारीको हत्या भन्ने कुरा जुन बाहिर आयो तपाईँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ यही घरमै भएको हो कि के हो खास म घरमा खास म पसलमा थिएँ अनि खास ब्रदर दाई हुनुहुन्छ दाई हुन्थ्यो खासै मलाई म बोल्दा पनि बोल्दिनँ दाईहरूसँग त्यही हजुर को पर्नु भयो दाई मेरो ठुल्याडीको छोरा हो के भएको घटनाको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् अब त्यो अघि टुलबाबाहरूले भनिसक्नु भयो होइन अब खासै म दाईहरूसँग बोल्थिनँ दाईसँग चाहिँ बोल्थेँ अलिकति हाम्रो क्लोज रिलेसनसिप थियो दाईसँग चाहिँ म खासै धेरै बोल्थिनँ होइन भन्नाले घटनाहरू चाहिँ के के भएको खासमा चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईँले बताउँदा त्यही त हाम्रो उता घरमा श्राद्ध थियो अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ त्यस्तो त्यस्तो पानी फेरि सर्टेज छ क्या पानीको अनि उता दाईको घरमा पानी लिन जानुभएको थियो डुबजान जानुभएको थियो अनि एक अब ठुलोमा पनि सुतेको टाइम पऱ्यो अनि दाईले त्यस्तो त्यो एक साढे एक बजीतिर त्यस्तो टाइम मिलाएर त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ जस्तो मिडियाहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको आइरहेको छ तपाईँहरूको विषयमा हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ हिजो मसित दुईवटा तिनवटा मिडियाले चाहिँ गरेको थियो तर मैले यही कुरा चाहिँ भनेको थिएँ यो कुरा नभएर यिनीहरूले चाहिँ अब छलफल गरेर मेरो के चाहिँ अब ससुराको के सहमति केही भाडा चाहिँ भयो भन्ने मैले खबर पाएँ यिनीहरूलाई चाहिँ घोर विरोध गरेर मैले मुद्दा चलाउनु पर्छ एकतिर त पीडा भइरहेछ पीडामाथि पीडा अर्कोतिर चरित्र हत्या गर्ने जस्तो कुराहरू आइरहेछ त्यस्तो कुरा हामीलाई चाहिँ राम्रो गरेर भनेर अहिले मेरो बुहारी दुइटा भए पनि छोरी हो अर्का छोरी ल्याएपछि मेरो छोरी हो भने दुइटा छोरा दुइटा छोरी मेरो छोरी नभएर मेरो बुहारी छैन छोरी भन्दै त्यति गरेर राखे मान्छेलाई आज ससुरालाई आरोप लाउने के कारण लाग्यो यो लाउने कुन चाहिँ हो के हो भने भएर थाहा भयो अब त्यस्तै गरेर आएर यहाँ हिजो ल्याएको थियो दुई तिनवटा मिडियाले अब त्यो मैले त राम्रै प्रस्ताव राखेँ यो प्रस्ताव चाहिँ आएन अरू अरू नै उनीहरूको हाइलाइट गर्नलाई विभिन्न चाहिँ उ गरेर देखाएँ भन्ने कुरा आयो हिजो बेलुका एकचोटि अब बुवा बुवा चनीले मेरो छोरालाई बोलाए बेला उहाँलाई बोलाएर चाहिँ के भयो सम्झि के भयो भन्नु खै अब मलाई केही थाहा छैन यस्तो के भयो आकाश अब एकैचोटि अब चट्याङ परे चाहिँ पऱ्यो के भयो थाहा भएन मलाई भने त्यति हो त्यति पछि म माथि क्या किन त्यताको टचअप घटना घटना हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको परिवारभित्र कहिले पनि ठाकठुक परेको थिएन सधैँ मिलेर बस्नु कहिले पनि छैन म गाली गर्थेँ मैले पिट्न गयो भने डढाउने छोराहरू मेरो दुइटै छोरा डढाउँछ मदेखि एकदम थर्क हुन्छ त्यस्तो छोरो आज हिजो म आएर थपको सुती मलाई निन्द्रा लाग्यो बाबु एकछिन कस्तो गाह्रो भयो म सुत्छु है पानी आयो भने बोलाउ है छोरो भने हस् मम्मी भन्यो ल भनेर आफू यहाँ आएर सुती अब उसकै बुढो चाहिँ नि अब सानो छोरो अफिस गयो बाह्र साढे बाह्र बजी ऊ गयो ऊ पनि पानी अब यहाँ घरमा आउँदैन उता आउँछ कि भनेर ऊ गई लिन ऊ उता गएको देखिरहेछु देखेपछि ठुलो छोरो आएँ यहाँ भर्याङमा बस्यो मोबाइल चलाइराख्यो मोबाइल चलाउनु नडर बाबु अब के गर्छन् त होइन हद हुन्छ फोनमा कुरा पनि हुन्छ थाहा पनि हुन्छ नडरा चलाउन जहाँ जे पर्छ म जान्छु म गर्छु किन डराउँछस् भन्दाखेरि उसले अस्तिदेखि मोबाइल चलाउनु थाल्यो अनि त्यहाँ चलाएर मैले चाहिँ त्यो माइन्ड फ्रेस गर्नलाई तैँले बाबु यसरी मोबाइल चाहिँ चलाउने घर बरु तास खेल मोबाइलमै त्यति भएन अर्थ यसो गेमस्याम खेल बस मन भुल छ त टोलो नभइराख्न बाबु त टोलाको टोलै गरिस् भने यता देखाएँ उता देखाएँ अब यहाँ सुमेरोमा त्यो पछि सुमेरो लगेर कति जचार लिएर हेर्नु पचास साठी हजार खर्च भयो त्यो खर्च भयो नि मेरो छोरा उपचार हुन्छ भनेदेखि होइन गर्छु भनेर त्यहाँ पनि लगेँ त्यहाँ लगेर नि ल तपाईँको कामै छैन कानले कामै दिँदैन यो काम चाहिँ तपाईँले त्याग्नै पर्छ भनेर पठाएछ डक्टरले त्यहाँबाट जडीबुटी लगेँ त्यहाँ पनि कान चेक गरेँ गरेँ तपाईँको ल यो कामै गर्नु हुँदैन ल तपाईँ जसरी गर्नुहोस् अब यो म गर्छु होस् भन्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई राम्रो हुने छैन तपाईँको कान अब झन् तपाईँलाई डिस डिप्रेसन कि के जातिमा जानुहुन्छ तपाईँ भन्यो त्यहाँ पनि आफूसँगै गइरहेछु लिएर गइरहेछु मैले फेरि यहाँ कुमारीपाटी कता लगे गएर आए उनीहरू बुढाबुढी त्यहाँ पनि त्यही भनेर अरे अँ त्यो भएपछि बाबु चिन्ता नगर तँलाई जसरी हुन्छ जे गरे हुन्छ हेर म एक दुई महिनाले हेरिहाल्छु एक दुई महिनापछि तेरो हातमा इलम कम्प्युटरको इलम छ दुनियाँ थरी गर्न सक्छस् भोलि कम्प्युटरको असल खोलेर नि त तैँले सुनसान्नेको काम त तैँले गर्न सक्छस् नि भनेर त्यत्रो सम्झाइ बुझाइ राखी हिजो आएर एक्कासी यस्तो हुँदाखेरि त म त घटना हुँदा घरमा तपाईँ बुहारी र उहाँ छोरा दुई तिनजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा त तपाईँलाई विश्वासै लागेन होला है उहाँ त्यसमा अह मलाई त त्यो एक्कासै खुकुरी लिएर आयो मम्मी पुलिस बोलाइदिनु भन्यो के भयो के भन्छ यो भने पानी आएको छोरो भयो नि म त निन्द्राबाट झल्यास भाइ अँ पानी आयो पुलिस बोलाइदिनु छिटो म त मारिदिएँ त्यसलाई मारिदिएँ भन्छ एक्कासे कसलाई के भन्छ भने उसको नि अम्ला छैन आधी अम्ला छैन ऊ पनि त्यत्तिकै उ गरेर तप तप चाउँदै खुकुरी नाङ्गा खुकुरी बोकेर हिँड्यो अनि दौडेर तल गएँ तह लगाए त उसको हत्या भइरहेको सोधे यो तपाईँ कतिखेर चाहिँ थाहा पाउनुभयो यो घटना हजुर मलाई त साढे दुई बजी साढे बजे फोन गरेको म त अफिस हो मेरो आठ बजे अफिस जान्छु म बेलुका नौ दस बजे मात्रै घर आउँछु जहिले तपाईँ विश्वासै लागेन होला यस्तो म अहिले भने के भने तिमीले यस्तो चाहिँ भनेर भने म आउनु मेरो ड्युटी छ म कहाँ तपाईँ छिटो आऊ मलाई त अब त्यो कुरै सँगै लागेन नि अब बिहान म जाँदाखेरि अब झगडा भइदिए यस्तो कुरा केही पनि थाहा नै छैन मलाई अनि त्यसपछि अब उनले फोन गरिन् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म यहाँ अफिसमा छु र तुरुन्त घर आउनु किन आउने म होइन मलाई उज्जवलले अन्जनालाई काटेर चाहिँ म गाडी लिएर त्यत्तिकै दौडेर आएँ यहाँ आउँदा छोरा लैस्याएर छ मान्छे टन्ना तन्थ्यो मलाई केही थाहा छैन त्यस्तो तपाईँको विचारमा उहाँलाई चाहिँ तपाईँको जेठा छोरालाई चाहिँ बिचमा उहाँको धेर धेरैजना उहाँको अफिसबाट प्रेसर दिएर मेन्टली प्रेसर उनले बोलिसकेपछि त्यो शिव राई भन्नेलाई मैले पनि फोन गरेर उनीसित फोन खोजेर भने तपाईँ के गरेको यो यस्तो चनी चनी मेरो छोराको चनि मेरो छोराले जो अफिसमा कामै गर्दैन भने उनै गर्दैन भने तपाईँ किन यस्तो त्यो त्यता दिनुहुन्छ उसको ज्यानले कामै छैन भने तपाईँले त्यस्तो गरेर र तपाईँ तुरुन्त तपाईँसित म भेट्छु र तपाईँ तुरुन्त अहिले आउनुहोस् भन्दाखेरि म दस बाह्र दिनपछि आउँछु अङ्कल अहिले मेरो म बाहिर छु यहाँ छु भनेर भन्यो ल दस बाह्र दिनमा आउनु भने दस बाह्र दिनको भन्दा पाँच छ दिनमा यो घटना भयो उहाँहरूले चाहिँ हजुर छोडिसकेको काममा पनि उहाँलाई प्रेसर दिएर बेसी मेन्टली प्रेसर हजुर अनि अब मान्छे पठाएर कहिले को आउने कहिले को साथी भन्ने अनि तेरो फलाना मेरो छोराको साथीहरू अरू त्यहीँ होला र त्यो फलाना त मऱ्यो नि उसलाई दिमागमा त्यो दिने अनि अर्को आउने ए फलानु त आज मऱ्यो बुझ्यो भनिदिने त्यस्तो भन्ने उसलाई त अनि त्यो ऊ भइरहने टचर हो त्यसपछि दिमागले काम गरेन यो टचर भयो उसको अनि त्यहाँबाट हुँदा हुँदा त्यो दिमागमै कोही कतै देख्यो भने उयो पनि भनिदिनु उनले मलाई त थाहा छैन ऊ मेरो बारेमा आयो म ऊ चाहिँ त्यहाँबाट अफिसबाट मान्छे मलाई पठायो खालि डढाउने डढाउने डढाउने अनि मोबाइलै बन्द गर्ने भने ल मोबाइल सोबाइल खोल केही पनि गर्नु पर्दैन डराउनु पर्दैन म छँदैछु जहाँ जे गर्नुपर्छ म छु किन डराउनु पर्छ तँलाई तैँले चोरेर आएको छस् बिगारेर आएको मैले केही आएर आएको छैन म ल हिँड्न त हामी जान्छौँ म कुरो गर्छु भन्न भइगयो त्यसले बाउ बाउले त त्यसले बाउले त उसको लागि चाहिँ सम्पत्तिलाई बाउ मारेर बसेको मान्छे त्यो टचर त त्यसले मलाई आएर यहाँ हान्छ भन्छ जहिले त्यही त्यही कुरा गर्दै आफ्नो सम्पत्तिलाई आफ्नो बाउ त भन्दैनन् भने म त को हो को हो मलाई मलाई मार्नलाई कति मलाई पठाउनुहुन्छ पठाउनुहुन्छ छोरा यता यता कसैले हेऱ्यो त्यो दुई तिनजना केटाहरू जम्मा भएर हेऱ्यो भने नि देख्नुभयो गरिरहेछ वाच गरिरहेछ म कुन बेला निक्लेला र अनि हेरेँ हानौँला भनेर वाच गरिरहेछ भने ए बाबु त्यसो नगर तँलाई उताबाट कौसीबाट हावा खान हुन्छ हुन्छन् साथीभाइ भेला भएर त्यस्तो गरे भनेर गाली गर्यो झोक्राइरहने खाना मजासँग खाने छोरो यति यति एकदम घरमा यताउति पुरा हो त्यो त्यत्र त्यत्र फिल्म अब तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो हिटै भएको फिल्महरू हो हो दुनियाँ टूसम्म उसैले गरे हो साइली दाइको रोमा रिमा अब ठमेल सम्पन्न उसको टोलीबाट बोलाएको बोलाइ गर्थ्यो ऊ कति यस्तो उसमा त जान्थ्यो ठुल्ठुलो कार्यक्रममा उसलाई बोलाउँथ्यो गर्थ्यो हरिवंश भाइहरू सबैले उसलाई त्यस्तो गर्ने सबै यहाँ घरमा आउने ल यसो गर्नु पर्यो भाइ म त अब तपाईँ बिना त हामी त सकेन भन्ने आउने त्यस्तो गरेर हिँडे छोरो आज यो हालत भयो मेरो